Я уже понял вопрос году? давно. Нормальный звук? Вроде да. Оператор ебанулся. Сидит. В каком году? Нормальный звук? Вроде да. Сам собой. Привет, парни. Привет, кто парни. кто эти парни? <laughs> Микроинтервью. Как проходит ваш день? Что сегодня делали? Как Очень в целом настроение? Весело. Ну, это бабулька спала, я как бы в номере, они ездили на арену. А я весь день был на арене. На арену. Болел за Бабинского из Непов. И все. За остальных не болел. Сейчас мы с вами будем играть в игру. Настольную. Настольная игра. У вас тарелки лежат конфеты так. разных вкусов. До слез. Конфеты одного цвета подразделяются на Я могу перечислить, вкуса. какие есть вкусы. Давай перечислим сразу. Смотри, есть Красная конфетка, вишня или сироп от кашля. Синяя конфета, голубика или зубная паста. Белая, пиноколада или прокисшее молоко. Мне кажется, это самое говно вот реально. И тут белых больше всего. А манго или сырой краб. Сырой краб, ну тоже Не, сырой краб, как я умру, я дерьмо. Умру. И вот а, зеленое яблоко или брюссельская капуста. И шоколад или острое мясо. Вообще самые такие хардовые это зелененькое и белое. Парни, ну правила вы уже знаете. Парни. То есть я задаю вопрос. Так. Правильно? Ты задаешь вопрос, мы отвечаем. Кто не отвечает, тот ест конфету. Все, поехали. Да что за душка ведущего? Ладно, давайте стартанем. С кого? Давай камень Давай. Сразу ничего не поняли. Как нормально. Давай как нормально мужчина. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я всегда проигрываю эту игру. Соло. Он начинает, я выбираю. Да. Ну что, вопрос, поехали, я лучший. Подожди секунду. Правило, если он не отвечает, он ест, правильно? Ну да. да. Если он отвечает, никто не ест. Все, все, все. Ага. Поехали. Первый вопрос. Так. В каком году... Так я, я предлагаю, если он отвечает, я ем. Так нам не хватит конфет. Да в смысле не хватит? А, тогда поехали, все, так это еще. Давайте так. В каком году вышла операция Velvet Shell? Velvet Shell? И вы Ну чувствуете- смотри, Они- они- Вы чувствуете, в каком полугодии? Смотри, идет. Black Eyes, Даслайн. Не надо все перечитать, пожалуйста. Не-не, Даслайн. Закончишь выпуск быстрее, чем ты ББ, ББ, после кого ББ? Вот я же говорю, раз рандом. Я думаю, 16. Какой 16? Надо, ну, надо именно год назвать или там типа второй год игры, третий? В каком году? Вопрос. А, ну это без шансов. В смысле? Ну, сейчас что? какой? Ну сейчас, да. Сейчас 15, 2015, не, да? Не, подожди, подожди, подожди. А я тебе не буду подсказывать, я же всем говорю. Так, смотрите. Ну пусть будет 17 -й. И это правильный ответ. Изи. Как же я знал изначально, я просто творялся. Давай, крути барабан. Это... Красная таблетка. Я буду так хавать. А. Ну-ка. Жуй. Зачем жевать? Надо жевать, чтобы вкус прочувствовать. Да что ж. Ну-ка. Это либо вишня, либо сироп от кашля. Что это? Ну, сироп сразу чувствуется. Сироп, сироп. Помянем. Сиропчик. Так я говорю, это лайтовенько. Ну, чисто город, горло болит, сиропчик закинул. Ну, это повезло. Белое, зеленое или желтое? помянем? Вот ну, там реально помянем. Давай, крути, отвечай, отвечай, отвечай, задавай вопрос. Вопрос джойстику номер два. Какому известному комментатору Rainbow Six принадлежит фраза когда команды встречаются во время реванша в Rainbow Six, проигравшая в прошлый раз команда в 80% случаев побеждает. Короче, может есть. или нет? Не знаю. Okay. Ну, известный комментатор. Ну, это рандомный. Кикстар. Неправильный ответ. Правильный ответ – Интера. Ну, тут два варианта было. И мимо. Получается, джойстик есть еще одно. То же самое. То как не работает. Не, не, не, так не надо. Синенькую. Игроки сами Либо голубика, либо зубная паста. Ну, так, посмотрим. Это лайт, это лайт. Зубную пасту каждый день мы едим, просто так, вместо завтрака. Зубная паста. Повезло. Я ее уже ел. Прикольно. Самый лаки чувак. Потому что я... Показываю. Тогда отвечать на вопросы, давай. Вопрос, да, номер три. три этого кастера часто называют пульсом из-за гладко выбритой головы. Ну это что за вопрос? О ком речь? Ты клоун? О ком речь? Ты... Ну, это, это, наверное, не кастер, это хост же. Ну да. Ну это хост, это этот, Мэтт эндрю. Да. Правильный ответ. Джойстик ест До третью слез. конфету. Да, слез. Крути, барабан. Да что ж за бред? Подкрутка. Белая. Он сейчас на паста, он сейчас на паста, потому что там либо пина колада, либо прокисшее молоко. Сейчас бы пина колада 100%. Пина колада. Это, я говорил, я говорил. Я ну, сначала показал, что вот нотки говна какого-то Переходим к следующему вопросу для джойстика. Как на самом деле зовут оперативника мира? Помнишь, ты сказал, что такое говно да, да. Можно хотя бы не полное имя, а только первое. Не Маруся! <laughs> Очень близко. А Мария. есть что-то такое. А, ее зовут Елена Мария Альварес. А, ну, Я Мария. думаю, мы можем зачитать ответ джойстику. Можем, давайте. И угостить Дана конфетой. Давайте попробуем. Либо шоколад, либо острое, острое мясо. Ну, это изи. Это шоколад, но он невкусный. <laughs> Следующий вопрос. Ну, давать, конечно, имя Да. Туда На меня давай. Собственно, можно сказать для Дани, для Дани, я угадаю. Давай. Не важно. Как называется вымышленный мексиканский город из приквела к событиям Rainbow Six Карантин? Его еще представили в Operation Химера. Москва. Не, он называется как-то, не знаю, пусть будет Барабанус. Ну я тебя понял, я ставлю минус. И предлагаю тебе съесть конфету. Что там было? Ну, я предлагаю попробовать то, что мы не пробовали, это либо зеленое, либо так, желтое. Так ты не пробовал вроде белое или какая там была? Ну, какая это часто это, выпадает. Ну, еще просто кто-нибудь посмотрим, что Сика говорит. Но он желтый выдал. Это либо манго, либо сырой краб. Ну, тут помянем, если сырой, конечно, крабо, крабовский будет. Говно, да? Это сырой... Что, вкусно, не? Ну, это а Я думаю, практически молоко такое же дерьмо, реально. Не, вот сырой краб максимально говно. Чем того, что я ненавижу морепродукты, сырой краб прям отлично вообще идет. Я не понял, а почему у меня 5 значков? А, я пропустил вопрос, нормально. Капсула какой страны привела к событиям Outbreak в Rainbow Six? Что? А, это изи, это я знаю. Что? Капсула какой страны привела к событиям Outbreak? Ну помнишь, там упал этот спутник типа с неба? Скутер подсказывает справа. Зачем он помогает? Россия. Ох, ну, вообще, ответ СССР. Ну, но он не жил еще тогда. Я да, еще не жил, не жил, тогда не считает. Тогда не жил, значит, не было. Защита. Крути барабан плюс. Опять, Жестику опять, плюс что-то ходит рядом и запах. Да. Ну, я же крутит. Ну, это опять либо шоколад, либо острое мясо. Надеюсь, чувствуешь это? А? а? У нас запах не так много вкусов, поэтому придется повторно есть. Надеюсь, это будет острое мясо, шоколад мерзкий. Это опять этот мерзкий шоколад. Да, Дана. Это единственный оперативник, у которого есть костюм для выхода в открытый космос. Это Леон. Правильно. Вот что за какая Желтая. Ой, сейчас сырого краб поешь, вкусняшка. Или? Или Ванга. Ну ты бы сразу краб почувствовал, он прям сразу идет. Да? Это крабстер. Мистер Крабс. Это как лейс с крабом, только раз 200. Да, да, да, да. Как будто, знаете, поймал такой чипсами говёно какое-то. Номер восемь. Какой войной вдохновлялись авторы элитного сета «Миры»? Давай. Ну, это я, тебе, а, я? а мне, это ему, да. Я ж про Леона просто да, ну вещал. Ну, да, да. да, восьмой для Джосика. Какой войной вдохновлялись авторы элитного сета «Мира»? У нее, у нее, у нее там какие-то шляпки, там береты. У ну, нее вот это вот, когда там просто... Были вторая. Ту -ту. Вторая. Может, вспомним, например, гражданство «Мира»? Я не помню. А, я э, понял. Ну, правильный ответ – гражданской войной в Испании. До слез. В Испании? В Испании. Так она же француженка. А, я а нет, какая играю. француженка, она испанка, конечно. А -а -а. конечно. Ибица, Ибица, конечно. Если бы в Вок на Ибице не прыгал шоколад, либо острое мясо. Ну, я говорю, лучше острое мясо, потому что шоколад это вообще ужасно. Шоколад. Шоколад, он мерзкий, да? Он вообще от да? родителей. Когда родители дарят тебе на Новый год, короче, такие... Дед, Дед Мороз за шоколад? а он просто как заплесневел там. Да, да, да, Тот самый. Давай мне вопрос. Отлично. Из-за операции здоровья Ubisoft отменила карту в одной из реально существующих стран. И все игровое сообщество этой страны умоляло все-таки добавить карту. О какой стране речь? Марокко. Марокко? Да. Это страна? Я не знаю, что а это. А я думал, это город. Да? Это страна, наверное. Ну да. Я дал. Правильный ответ – Польша. Я так и знал, потому что там был оперативник, должен был выйти оперативник. Поляк и, по-моему, британец. И отменили эту фигню. Но пусть будет Марокко. Ну, ты должен крутить и жевать. Ну это либо голубика, либо зубная паста. Действует голубика. М-м, зубная паста тоже вкусная. А зубная паста. Следующий вопрос для джойстика. Позывной. Какого оперативника служит общим названием для представителей элитных войск? Позывной. Позывной элитные войска. Это общее название для представителей элитных войск. Ну, это ну, очень Но в самом слове это не заложено. Ну, это, это не заложено. Я даже суть вопроса не понимаю. Что значит позывной, типа, Касл? Ну это как, не знаю, как офицер. А, да это я даже не знаю, я даже не буду отвечать. Я просто съем три конфетки. Самая говёные. Зеленую, желтую, белую. Давай. Какой ответ там? Каид. Каид. Каид означает командир. Это титул для всех элитных бойцов. Ну ты знал, игр. все знают это. Давай. Ой, Путин, какое говно намешал. О, походу прикол в том, что есть пачка. Какое дерьмо реально. Это молоко. Это Попалась, да, красотка? Фу. Какой оперативник? Гусарская капусточка. Давай. Одиннадцатый вопрос для Дана. Какой оперативник Rainbow Six любит футбол больше всех? Ну, капитал. Ну ты дурак. Капитал, да. конечно. М-м. А он же капитал в этом новом ивенте. Да, чеканит. Бери вишню вот эту или сироп. Да, вишню. Ему нравится, я А во всех вот этих играх я смотрел на ютубе, там всегда челики сначала нормально играют, а потом тупо жрут их и водой запивают. Так. Нормально. У ну, нас воды, воды нет, потому что у нас в лед в основном. Двенадцатый вопрос. Джойстиком. Джойстик. На каком веб-сайте Тачанка предпочитает заказывать старинное оружие? Tarkov.com. Ты мне скажи, почему? Тебе нормальный <laughs> вопрос? Я не знаю. А какое-то дерьмо каждый раз. Ну могу подсказать, там два слова, могу первое сказать. Какие сайты вообще? Как, про какое оружие? Что, на наркоманство? Причем в жизни оружие заказываешь, Что, откуда? И в игре какая-то пасхалка есть? Тачанка заказывает, наверное. Ну, подсказку жду. Экспресс первое слово. Экспресс доставка. Почта России. Ладно, второе слово это то, что мы, как Team Empire, обещаем фанатам завести в магазины уже долгое время. Мерч. Смотришь, мерч? Да. Слышал про такое? Конечно, Конечно. каждый день. Каждый, я от Эмпайра слышу. А Дану конфету отдаем, Джессика ответил. Ну я три, Джессика только три съел, я тоже три фигарю. Прям вот ну, смотри, что там хватило. Самый хуй. Ну крабика надо Извиняюсь, ну, за мат извините. <laughs> Ну, ну белый, зеленый и желтый. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Там ультра говно навешано. Нормально? Не, нормально. А мне тогда ультра говно. Мне попался все самое хреновое. А, крак, мне, а мне все нормально. Сначала, знаешь, что раскрылось? Сначала раскрылось молочко, потом пошел крабик. А это как бы уже молоко плюс рыба, какое-то дерьмо. И потом капусточка добила меня. Для Дана вопрос номер 13. 13 вопрос. Как называется банда, в которую внедрился бандит? А, земля пухом. Ну, это тоже такие пошли вопросики, так сказать, на конфет. Там два слова или одно? Два. Не знаю, дикие ангелы. Вот второе слово очень близко. То есть это оно и есть. Поставь его на первое место. Ангелы смерти. Нет, ангелы ангел, Чарли. Ангелы ада назывались. Почти, Поэтому, почти. Да, есть конкретно. Ангелы барабан. Так, второй раз ты делал две, да? Но я беру зеленый и белый. Я беру уже просто жалуюсь. Все равно еды сегодня не будет. Можно покушать. Я гений. Мне все нормально падает. До слез. 14 вопрос, да, Джессика. Вспомните военного фотографа из Rainbow Six. У этого персонажа элитка связана с его профессией. Да, да. Я, Валька. Валькирия. Валькирия, правильно. Красавец. Спасибо. <laughs> Давай по две. Давай. Я прикажу по три, осталось 8 вопросов. Давай, я по три. Ну, три кита набрал. Добери, да что ли, мама. Три белых можно. Чтобы точно говно упало. Какое-то говно получилось. Ну это две нормальные и быцейская капуста залетела так на огонек. Ну капусточка, это, конечно, для клоунов реально. Пятнадцатый вопрос для Дана. Этот кастер постоянно добавляет в свою речь русские реплики. Как его зовут? Экспертус? Не, ну смотри. Который постоянно меня на интервью. Вот я захожу на интервью, и он что первым говорит? Привет. Привет, комрад. Ну, это Милош. Правильно. Да слез, зачем я сам себя загубил -то? Почти вровень идем. Почти вровень. Нормально что? Не, ну мы просто тащим. Реально. Удачи пришла к нам. Только вкусные конфеты. Вспомнил. Потом останется это мерзкое говно, я буду у себя доедать сидеть. Шестнадцатый вопрос для Дана. Давай. Для Дана? Для Дана. Ну да, да. Нет, держусь. Да, да. А, точно, я только что отвечал. Конечно. Забываем. Шестнадцатый вопрос для джойстика. Этот универ подвергся газовой атаке террористов и стал двигателем для событий Сидж. Сможете Университет Барт. Как? Университет Барт. О, правильно, тут ты знаешь. Это карта была. Да. Что-то куда-то есть. Вы не забываете, что в конце игры победитель получает приз. А какой, мы скажем в конце видео. Вы не знаете. Да? Подожди, так это может быть... А, ну мы же не знаем. Мы не знаем. Тебя слышно было, что ты там сказал, я потом послушаю. Не надо. Он сказал, он нихуя. 17 вопрос для Дана. Как зовут предшественника Гарри, босса всех оперативников? Как зовут путешественника? Гарри! Гарри нет, зовут. нет, предшественника Гарри. Там а, два, два варианта ответа. Давай. Все, давай. А. Ну, два варианта. Ну, это один челик, просто два имени как бы есть. А, да? Ну, да. Одно сложно, другое Кстати, ну, острое мясо реально острое. Ну, не знаю, пусть будет Святослав. близко, близко. Правильный ответ – Сикс или Орелия Арнот. Я а говорю, это очень сложно. До слез. До слез. А, Что у тебя там? Все хорошие. Прекрасно. Так, идем дальше. Этот игрок из СНГ с никнеймом знаменитого воина приостанавливал карьеру в R6, но затем вернулся в качестве аналитика. О ком речь? Великого воина. Капусточка пошла. Давай еще раз. Чел учел никнейм Великого Воина, который раньше играл в 6 а теперь аналитик. Нет, был... а да? Ну, это очевидно. Ну, то есть он приста... приостановил карьеру в R6, а потом вернулся. Он на этом ивенте есть? Это русский чел. Русский? Русский чел, на ну, ты Имя, ник у него такой русский. Старбой. <laughs> Я тупо не понимаю. Я или чужак? Нет? Русский ник. Никнейм ну, русский? Ник русское такое слово чисто. Ну, написано транслитом, но слово русское. Медведь? Можно имя, фамилию сказать. Я не знаю. Можно ник. Владимир Владимирович. Плюс Петр. Это он тренер? Я сдаюсь. Антон Шевченко. Ник Викинг. Какой же это аналитик? Ну, ты, он был же аналитиком в этих в ангарах. А кто у него был коучем? Никто. Так значит он был коучем, а не аналитиком. Ну и аналитиком. Был. Он был тренером. Можно вот так вот взять. У нас еще четыре вопроса оставьте. Девятнадцатый вопрос для Данила Донцова. Вспомните оперативника, у которого позывной является частью тела. Uh, Не пришел, на ум? Касл, потому что я делал про него ролик Касл. А, у, типа, меня, Касл а у меня рук, типа рука. Ну, это будет пусть... Ну, давай подумаем реально над этим вопросом. Давай подумаем. Ну, его никнейм – это реально часть тела человека. Ну, смотри. Head. Подожди, по-английски? По-английски, да? По-русски у меня написано. У меня написано русское слово. Смотри, пошли в атаке. Шакер, Мит, Слэдж, э, Тэтчер, Капитал, Blackbeard. Не-не. Валь... А, это не... как Инга. Инка, это что означает? Да не важно. Точно ничего сделал. Эм, Амару. Я так понял, что вы сейчас начали вдвоем против ведущего просто играть. Mm-hmm. А, нормально. А приз кто получит? я получаю приз тогда. Mm-mm. Ну смотри, надо вспомнить, это легкое. Я слышал много раз это, этого оперативника название. То есть он активно играется? Может и не активно, но я его знаю. Я вот не играю, но знаю. Не только пульс идет в голову. Там больше что? Часть тела. Пульс. Ну, часть тела, смотри. Лэг. Нет. Никак. Давай, перебирай. Арм. Нет. Хэ. Как бы ступня, бро. Ступня. У меня написано русское слово, и оперативник называется так же, без перевода. По-русски. По-русски. По-русски, русский слова только тачанка, и все. <laughs> Есть русское слово. Ну, не знаю, смотрите друг на друга и, ну, и называйте слова. Глаз. А, понимаю, парни. <laughs> Легко. Да, он не активно играет, потому что говно тебе. Типа. Уже нет, или никто о нем даже не знает. Ну да. Ну, он тоже много. Но он есть, есть. Только? Только те, у кого есть страты. Там э, что, заканчивается? Не, еще есть. А у нас три вопроса остается. Двадцатый вопрос для джойстика. Один из карманов этого оперативника снабжен иероглифом, который переводится так же, как позывной этого оперативника. Он же, кстати, указывает на происхождение персонажа. О ком речь? Ну, ну может быть, я знаю, Эхо, Хибана. Кто еще есть? Такаеби, Биджилл. Ну, ну, это я знаю, кто Еще раз. Откуда я знаю, что у него на кармане? Я знаю, я знаю, кто это. Я, я Хибана хочу. Я не знаю. Как Хибана? Ну точно не подходит. Правильный ответ – Фрост. Иероглиф тот же, канадка с китайскими корнями Тина Лин Цанг. Дай боги здоровья. Ставь. Спокойся. Спокойся. Итак, каждому игроку остается по одному вопросу. Для Дана. В какой операции появились раскраски для оружия «Тонкий лед», столь любимые сообществом? Black это операция Black Я думаю, вопросы немножко неправильно распределены, но вина не моя, не я составлял. Передаем привет человеку, который составлял. Привет тебе, человек, который составлял. Мне кажется, там все нечетные вопросы легкие, все четные, просто какое-то мясо. Да, да, да. У кого на кармане такой же иероглиф? Я просто за фросту бегаю такой, так вот с пушкой бегаю, о, что в кармане там? Иероглиф. Иероглиф, <laughs> ну Ничего, иди сюда. в переводчике. Джойстик, последний вопрос, который у нас есть для тебя. Как называлось специальное событие, в котором оперативники могли получить экипировку розового цвета? Ивент, где надо было играть на самолете там с самым. Помнишь что это ивент, где еще ББ розовая форма, Каусмака розовая форма, а, ну да. монтажника розовая. Да, я помню, что это. Да, да, да. А я не помню, как он назывался. Что там понял. детские, что-то игрушки какие-то, петушки? Не, не, не, ну, на английском у меня вариант. Но я думаю, если по-русски скажете, тоже нормально. Бара. Знаете, есть э, мультик с поняшами. А, там... Да я играл этот ивент 200 лет, но кто же запоминает название ивентов? Вот я. ты помнишь, как, допустим, ковбой ивент назывался? Ковбой ивент. <laughs> Понимаю. Как мультик с понями называется? My Little Pony. Это не на самом деле не название. Не, Ну, то есть там двойное название. Оно называется «Дружба – это чудо». А ивент называется почти так же. «Радуга – это чудо». Rainbow is Magic. Здравия. Так, не хавайте, Нет, да, оставьте мне чуть-чуть попробовать. Вот достаньте. Окей. Ну что, пока вы доедаете э, сладости, подведем итоги. Такой кайф во рту не могу. <laughs> Ну, начнем с Один, два, три, четыре, пять правильных ответов из десяти. Из одиннадцати. Из одиннадцати. Да. Семь правильных ответов из одиннадцати. Неожиданно, да? Чтобы ты понимал, это мне еще в трех вопросах, наверное, которые я подсказали. Не ной. Не, помнишь? Про миру вопрос. Угу. Про... Про кого то еще мне подсказала? И Данила получает специальный приз про питание, которое не найдешь в Канаде так просто. Не порвите, показать надо, что это. Покажите в камеру, что получили-то. подожди. Итак, это пачка Ролтона, привезенная заботливо из Москвы которая будет съедена в номере отеля. Буду уничтожать ее сейчас. Давай двоих сидим? Давай. Ну что, я очень хочу есть. Мы на двоих сидим, потому что нас не кормят. Большое спасибо, парни, что приняли участие в этой игре. Зрителям, надеюсь, очень понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на группу, на канал. Новый видос будет еще. Это не последний. Всем пока. Лицо, рука. Барабанус. Барабанус. Все, врубай. Души. За душу света.